Одни вообще не делают толчковых тяг, считая это бесполезным усилием, другие же напротив уделяют отдельные тренировки тягам. Я же в свою очередь считаю, что все должно быть в меру. И так как мои материалы в основном для новичков, то с уверенностью скажу, что дебютантам нашего вида спорта тяга нужна. Именно для отработки правильных углов, мощного подрыва, а также для адаптации к новому весу, который в будущем нужно будет покорить во взятии на грудь. Сразу отметим тот факт, что пользу данная тяга приносит лишь с адекватно подобранными весами, то есть скорость и углы должны в точности повторять тягу, скопированную в момент взятия на грудь. Иными словами, тяга ради классики, а не тяга ради тяги. Тяга толчков выполняется во многих вариациях – с помоста, с плинтов, с ямы, с висов и ребра. Рассмотрим основной способ – с помоста. Данное упражнение выполняется в лямках. Примите стартовое положение, как во взятии на грудь. Основные моменты. Пятки не отрываются от пола прогнутая поясница, плечи не зажаты назад, но лопатки собраны. На старте присутствует небольшое накрытие, перпендикулярная проекция плеча либо над грифом, либо чуть впереди, но меньше накрытия, чем в рывке. Приняв стартовое положение, начните тягу, не задирая таз, не опуская гриф от голени. В сёме работают только ноги, корпус сохраняет статичное положение. Когда гриф пройдет колени, прижмите максимально гриф к бедрам. Резко выпрямите корпус, а затем и ноги должен возникнуть удар об бедро. После удара не отваливайте корпус назад плечами, а держите его вертикально и сопроводите штангу трапециями, совершите как бы небольшой люфт. При этом не сгибайте руки, не напрягайте их. Ваша задача подорвать штангу и дать ей пролететь небольшую амплитуду, а не поднять руками. Новичкам я рекомендую выполнять данное упражнение с весами выше взятия на грудь на 10%, по 3-4 повторения в 3-4 рабочих подходах, сохраняя скорость и углы. Если вес кажется большим и начинает забирать скорость и ломать технику, то сбавьте, самочувствие не всегда бывает идеальным. Благодарю вас за внимание, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.